Thank you. hat's mit geschmolzen, weiß wie gut ich dir blieb. Ja, ja, ja, ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja. Ho, hi, Au, au, au. Meow. Yeah. out.